ተናግረሾ ሞተሻል። እኔ ለራሴ እንጀራ እናት ያናዳኛለች። ምን ብላ? ነይ ቁርስ ንዝንዝ፣ ነይ አጥኚ ንዝንዝ፣ ለምን ከኩያሽ ጋር አትይም ብላ ንዝንዝ፣ ሞባይሌን ከፍቼ ፊልም ሳይ ንዝንዝ። ወይ አሁንስ እንዴት እንደመረረኝ እንዴ! ሞባይል ደግሞ ፊልም ያሳያል። ታዲያስ ትበይም ብዙ ያሲ ፊልም ጭናልኛለች። በዚህ እድሜሽ እንደዚህ አይነት ነገር ታያለሽ? ማወቅ ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው የሚባለው ነገር ነው ችግር እያመጣ ያለው። ስለ ወደፊት አስቢ፣ ራዕይ ይኑርሽ የምንልሽ እኮ ከእንደዚህ አይነት ነገር እንድትቆጠቢ ነው። ደግሞ ከሳምንት አንዴ አርብ አርብ እርስ በርሳችን እንዴት አይነት ትምህርት እንመማራለን መሰልሽ? ውይ ጭቅጭቃቸው ትበይም በስንት ጣማ የእንጀራ የጭቅጭቅ መልኩን ቀይሮ መጣ። እኛም እንጀራ እናትሽ የምንልሽ እኮ ላንቺ የሚጠቅም ነገር ነው። በዛ ላይ ትበይን እኩያሽ አይደለችም። ለምንድን ነው በሰላም መካከል ጦርነት የምታውጁ? ሰማሽኝ ወርቅነሽ፣ ምን አለ ቁርሷን ስትበላ ብትጠብቋት። ኧረ ቁርስ አልበላችም። አንፈልግም አልኩ እኮ ለምን አይተውኝም? ተዋት፣ ምን ቸገሮት? ረሀብ ሲልጣት ይውላል። አንቺ ውጭ ድረስ ተከትለው ቁርስ ቤ እያሉሽ እንኳን ትንሽ አይሰማሽም? በዛ ላይ ግልምጫሽ እዲያ አዝናልኝ መስሏችኋል? እኔ እንዳስቀየመችኝ አባዬ ከሰማ ስለሚነተርካት ነው። በዛ ላይ ስራዬን ስለጨረስኩኝ እህል ሳትበላ ሄደች ከተባለ አባዬ ይነተርካታል። አንቺ ከንትርካቸው ምን አለሽ? ዋናው ነገር ሆድሽ መሙላቱ አይደል? ንትርኩ ሲመራት ወጣት ይሄዳለቻ። ያኔንም እፎ ይላለሁ። አይሞኞ እሳቸው በሄዱ ሌላ ሚስት የማያገቡ ይመስልሻል? ይልቅስ የባሰ ከመምጣቱ በፊት እሳቸውን ተንከባከቢ፣ ይቅርታም ጠይቂ። ይኸውልሽ እናትነሽ ወግ አጥባቂ ናት። አንቺ እንዳታውቂ ስለምትፈልግ ነው። በረፍት ሰዓት ተደብቀን ፊልሙ ላሳይሽ። እናትሽ እንደዚህ አትያትም። ያቻላቻ ትምህርት መሪ ናት። ስታስተምር ከመምህር ትስተካከላለች። እንደውም ያ የምታውቂው ከበደ ወደ ተሳሳተ መንገድ ሊያስገባኝ ሲል ያዳነችኝ እህቴ ናት። ይልቅስ አንቺም ቶሎ ብትጠነቀቂ ነው የሚሻልሽ። የወሲብ ፊልም ማየት ወሲብ እንድትፈጽሚ መገፋፋት ብቻ ነው። ይልቅስ ለሌላ ጊዜ ይቆየኝ አትዩ ትምህርትሽን ብትከታተይ ነው የሚሻልሽ። ትበይንም ባስተዋውቅሽ እኮ ባንዴ ነው ሰልጥነሽ ቁጭ የምትዩ። እንደዚህ አይነት ስልጣኔ በአፍንጫ ይውጥ። እንዴት አይነት ሀሳቢ ልጅ መሰለች! ለከንፈሬና ላይኔ እንኳን የሚቀባው በነፃ ነው የሰጠች። እንደዚህ አይነት ወዳጅ ወዳጄ ነው ባት ይሻልሻል። በአሁን ሰዓት ወዳጅሽ ትምህርትሽ ብቻ ነው። እናት ነሽስ? ያች አላቻ ትምህርት መሪ ስለሆነች አንድ አባል በጥያቄ እኮ ይዟት ነው። እናንተ ጋር ያቻላቻ ትምህርት የለም እንዴ? እባክሽ ሊኖር ይችላል፣ እኔ ይልቅ አንድ ሚስጥር ልንገርሽ፣ ለማንም አትናገሪ። ምንድን ነው? ጎረቤታችን አቶ አስቻለው እናት ነሽን ሊያገቧት ይፈልጋሉ። ምን ማለትሽ ነው? እሷ እኮ ገና ልጅ ነች። በዛ ላይ የሚሰማ ሰውስ ምን ይላል? አባቷ ይሆናሉ እኮ መቼም። ከማንም ጎረምሳ እሳቸው ሳይሻላት አይቀሩ። አንቺ በእሷ ቦታ ብትሆኝ እሽት ነበር በእርግጥ ያላቻ ጋብቻ አላልደግፍም። ነገር ግን እናትነሽ ስማሚ እናት ስለሆነ ብታገባቸው ችግር የለም ብዬ ነው። እኔ ግን ወጣት ቢሆን አልለቀውም። እንወሻሻለን እንጂ አንቺ ቢጠይቅሽ እምቢ ትያለሽ? አይ እኔ እንኳ በዚህ እድሜ መማር እንጂ ማግባት አልፈልግም። ገንዘብ ካለው አገባዋለሁ። ወንዶች ጥቅም የሚሰጡሽ ከሆነ ካጠገባቸው መራቅ የለብሽ። ጓደኛዬ ትበይን ሀብታም ሀብታም ነጋዴ ወንዶች ልታስተዋውቀኝ ትፈልጋለች። ገና ትምህርት ጨርሰን ዩኒቨርሲቲ ገብተን ስራ ይዘን ደሞዝ ከምንቀበል ድረስ ከመጠበቅ ከሀብታም ነጋዴ ጋር ተገናኝቶ በአቋራጭ ገንዘብ ማግኘት ይሻላል። እንደዚህ አይነት ገንዘብ እኮ መዘዝ ይዞ መምጣቱ አይቀርም። ባክሽ እድልሽ ነው የሚያወጣሽ። ሌላው ቢቀር ስለ ኤች አይቪ ኤድስ እና ስለ አባላ ዘር በሽታ ስትይ እንኳን ትጠነቀቂ። ኃጢአት ካለብሽ መያዝሽ የት ይቀርልሻል። አወቅኩ አወቅኩት ያለሽ እንጂ ገና ብዙ የማታውቂው ነገር አለ። ለማንኛውም እናትሽን ጠይቂያትና ሁሉንም ነገር ታስረዳሻለች። በአፍ ላይ ወጣትነት ዘመን ሁሉንም ልሞክር ማለት ነው መዘዝኛ ሰዓትሽ ነው ያረፈድሽው ዛሬ? ዛሬ ባክሽ ጠዋት በጣም ስራ በዝቶብኝ ነበር። እንዴ ማስትዬ፣ ፀጉርሽን ደግሞ እንዴት ነው ያስያዝሽው? በጣም ያምራል። እንዴ የጥፍር ቀለምሽ ደግሞ አዲስ ነው አይደለ? እህትሽ ነች አይደል የላከችልሽ? እሷቴ ባለፈው ጊዜ ቆንጆ የከተማ ሱሪ ገዝተሽ ላኪልኝ ብላት አይደል እንዴ አርፈሽ ትምህርትሽን ተማሪ ብላ ያለችኝ? ምን እሷን አለማመጠኝ። በምትልከው ገንዘብ እዚህ ከትበይን ጋር ገዛል። ሌላም አለኝ ከፈለግሽ ነገ አመጣልሽና ትቀቢያለሽ። ኧረ እኔስ አልነካውም። የምን እዩኝ እዩኝ ማለት ነው? እዩኝ እዩኝ ማለት ደብቁኝ ያመጣል። እውነቷን ነው ወርቅዬ፣ አትቀቢም እኮ ቆንጆ ነሽ። ደግሞ ልማስትዬ፣ ለሁሉም ነገር ትደርሽበታለሽ። እኛ የምንማረውን ትምህርት እና አስረዳይ ስንልሽ እምቢ ትይናለሽ። በክፍል ደረጃ ስለምትበልጭና ትበይም ብዙ ነገር አስተምራኛለች። ትምህርት ሲባል እኮ አዎንታዊም አሉታዊም ትምህርት አለ። እኔ ቃሉ ምን ያደርግልኛል? ዘና ብዬ መኖር ነው የምፈልገው። ቆይ እንደውም ትበይንን ነው ማስተዋወቃችሁ። እኛን ከሚመስልና ጥሩ አርአያ ካለው ሰው ጋር ነው መገናኘት የምንፈልገው። ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር መገናኘት አንፈልግም። ኧረ እባክሽ ቀረችባችሁ። እሺ ቀረችባችሁ። እባክሽ ወደዚህ ሰሞኑን ሂደ ቆየ እሳ እኔ ደግሞ እንደ እህቴ ከተማ ገብተ ቀረ ብዬ ነበር። አይ አንዳንድ ዘመዶቼን እዛው እነሱን ለመጠየቅ እንጂ እዚህ ያለውን ቤቴና አንቺን የመሰለች ቆንጆ ትቼ እዛ ሄጄም ማልቀር የእህቴን ደብዳቤና ፎቶዋን ባየሁት ቁጥር ወደ አዲስ አበባ የሚገባበት ጊዜ እየናፍቀ አንቺ ያማረበት ሰው ሁሌ የደላው መስሎሻል እንዴ? ይኸው ከእሱ አርፋኛን ትረዳለች። ወደ እሷ ስትሄድ አንድ ነገር ላስቸግረህ። ምን? ይኸውልህ አንዳንድ ለወጣት የሚሆኑ እቃዎችን ገዝተሽ ላኪልኝ ብላት፣ አርፈሽ ትምህርትሽን ተማሪ ብላለች። እኔ ጓደኞቼን አሳምኜ ገንዘብ አሰባስቤ ሰጠህና አንተ ስትሄድ ይዘህልን ትመጣለህ። አንቺ መለኛ እኮ ነሽ። አንዳንድ ከተማ ውስጥ ዘመድ ያላቸው ሰዎች ለክረምት እዛ ሂደው ምን ሰርተው እንደሆነ አላቅም፣ ዝንጥ ብለው ነው የሚመጡት። ከከተማ ሳይሆን ከውጭ የመጡ ነው የሚመስሉት። ታዲያ የሰው አያስቀናም? እነሱንም አሳምነሽ ከመጣሽ ያንቺን መዋጮ እኔ እወጣዋለሁ። ምንም ችግር የለም። ትበይን እግዜር ስጣት። ጥሩ ሰውን ያስተዋወቀች። እኔ አንቺን ለመታወቅ ያልፈነቀልኩት ድንጋይ አልነበረም። እስኪ በደብዳቤው አመካኝተሽ ዛሬ እንኳን አብረን እናምሽ። አባባን እያወቅከው ምን አንቺ ማንም ሰው የሚያደርገውን ላለማድረግ ስበብ ትፈጥሪያለሽ እንዴ? በላክልኝ ፊልም ላይ እንዳየሁት ከሆነ ችግር የለውም እኮ። እንደዛ ነው። በኋላ እጠብቅሻለሁ። እያጠኑ ይሆናል የዘገየች። ምን አለ ገብተህ አረፍ ብለህ ብትጠብቃት። ተመች ወዲህ በማንስ ፍቃድ? ፈተና ስለደረሰባቸው ይሆናል። አንቺ ተያት ታስተባቢ፣ ዝም በይ። አሁን እንደው ምን ይሉታልሽ? እንደው ስደክሙ ላይ የመጣችትን ልጅ በዱላ መቀበል ታውል ጓደኞቹ ራ ገጥማ ነው እንጂ እንዲህ የተበላሸችው ተመች ወዲህ አምሽታ ታውቃለች። ተውማ ተው፣ ግድ የለም ቁጭ አርጌ እኔ ራሴ መክራታለሁ። ባልወልዳትም እኮ ልጄ ናት። ግድ የለም ና ና ልጅ አይደለችም። ባልወዳትም እኮ ልጄ ናት። ግድ የለም ግድ የለም። አንተም ደግሞ አልግባ እናረፍ በልማ ምን ነው አመሸሽ ልጄ? ስራዬን ጨርሻ አይደል እንደ ሄድኩት። እኔ መች ስለ ስራ ነሳው? ምን አጋጠመሽ? ምን ሆነሽ አመሸሽ ማለት የለብኝም። የሆንሽው ነገር አለ ማስተዋል? እኔስ የበደልኩሽ ነገር አለ? ምን አለበት እኔ እንደው እንደ ልጅ አይችሽ ተጨንቄ ስጠይቅሽ አንቺ እንደ እናት አይተሽኝ የሆንሽውን ሁሉ ብትነግሪኝ ምንም አልሆንኩም አልኩሽ እኮ። ቆይ ለምን አትይኝም? ደግሞ ታንቺ ብሶ ጮኸሽ መልስ ትሰጫታለሽ። አንቺ የትም ስታውደድድ አምሽተሽ ስትመጪ ምን ሆነሽ ነው ምን ገጥሞሽ ነው ብላ ብትጠይቅሽ እንዲህ ያለ ምላሽ የምትሰጫት? ይቅርታ አባ አለህ እንዴ? እኔ እኮ የሌለ መስሎኝ ነው። ትምህርት ቤት እኮ እሱ ያመሻል ብለሽ ነው የትም እየተንዘላዘልሽ የምትመጪው። እረ እኔ ያለ ዛሬም አላመሸውም። ዛሬም እኮ ወድቄ እግሬን ወለም ብሎኝ ነው። ምን ቆርጦሽ ነው ታዲያ እሷ ላይ ወድቄ ወለም አለኝ ነው ያልሽ ልጄ? አይ ቆይ እስቲ ቅቤ አምጥቼ ላሻሽሽ። እሷ ማናት? የዛሬን የዛሬን እያለች እንዲያጠገበች ሁለተኛ ተሳያትሽ ዝንፍትህና ነገርኩ እኔ ነው ያርገኝ። ይህን የአፍላነት ጥጋብሽን ነው እንደ እናትነሽ ቤት ነገሮችን በንግግርና በውይይት መፍታት አትችልም? ኧረ አባዬ እንዴት አንቺ ግን ታዘብኩሽ። እንዴ ምን ነው አይኔ አላበጠም? ሳለቅስ እኮ ነው ያደርኩት። ኧረ ደህና ነሽ? እሺ ቆይ ምን ሆነሽ ነው? አባባ ደብድቤ ሳለቅስ ነው ያደርኩት። ጎዱሽ? ትንሽ እግሬን ነው። ይልቅ እሱን ታየውና ከትበይን ጋር የተነጋገርነው ንገሪያት ስላለች ልንገርሽ። አማርን ታውቂው የለ ነጋዴውን፣ የኮራ ነጋዴና ሀብታም። አቤት የቤቱ ማማር! እንዴ አንቺ ቆየ ስትሄጂ አየሽው? አይ ከትበይን ጋር ቃልና መጣ ሄደን ያየሁት። እሺ ይሁን። የምተማከራችሁ ያው ወደ ከተማ ሲሄድ ቆንጆ ቆንጆ ጌጣጌጦችንና ልብሶችን ይዞልን እንዲመጣ ተነጋግረናል። እንዴ ኧረ እባክሽ ዝም በይ። ቆይ ምን ይፈይድልናል? ይሄ ደሞስ ብሩን ከየት አመጣን የምንከፍለው? ወጣት አይደለም ያስፈልገናል። ገንዘቡን ደግሞ በአንድ ጊዜ ሳይሆን ቀስ እያልን እንከፍለዋለን። እሺ ብር መቆጠባችን ጥሩ ነው፣ ግን ጌጣጌጥና ልብስ ከሚያመጣልን ለምን ለትምህርታችን የሚጠቅም መርጃ መጽሐፍ አያመጣልን? እንደዚህ ከሆነ እኮ በቃ በጌጣጌጥ ሳይሆን በእውቀት የተካን ልጆች ነው። ወይ አንቺ ደግሞ ችግር አለብሽ። ሁሌ እንዳሮጊት ነው የምታስቢ። በቃ ገንዘቡን ማግኘት ካልቻልሽ አንዱን ነጋዴ ማስከፈል ነው። እኔ ገና ብዙ የምጠብቅ አይደል ነኝ። ይሄን ሁሉ ቀስ ብዬ እደርስበታለሁ። በእረፍት ቀን መገበያየት ስትጂ በትምህርት ሰዓት መቅረት አልነበረብሽ። አንዲት ቀን ናት ብዬ እኮ እንዴ። ቢሆንስ ፈተና ደርሶ የለም እንዴ? ኧረ ችግር የለው ነገ ደርስበታል። ይልቅ እህቴ የላከችውን ላሳይሽም ነው። መቀለድሽ ነው? እኔ የፈለኩት ከተማ የሚለበሰውን እንጂ የገጠሩማ ገንዘቡን ብትልከው እኔ ራሴ እዚሁ አልገዛው። ስንት ሱሪና ቦዲ እያልላት እሷ ይሄን ይሄንንም እሷ መሆኗ ነው። ማን ተማሪ ነው እስኪ ብር ላኩልኝ እንጂ ልላክላችሁ የሚል እሱን ተይውና ይናንብብ። የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። መጥቼ እንዳላያችሁ አልመቼኝ ብሎ እንጂ በእናንተ ጨክኜ እንዳይመስላችሁ። እንደምታውቁት አዲስ አበባ ከተማ ያሉት ዘመዶቻችን የተመቻቸ ኑሮ ስለሌላቸው እኔን ማስጠጋት አልቻሉም። ስለዚህ ከሁለት ጓደኞቼ ጋር ቤት ተከራይተን ነው የምንኖረው። የቤት ክራይ ለመክፈልና ሆዳችንን ለመሙላት ስንል አንዳንድ ለሰው የማይነገሩ ስራዎችን እንሰራለን። ከዛ ላይ ያጠራቀምኳትን ለአንዳንድ ነገር ትሆናችሁ ብዬ ልኬላችኋለሁ። ማስትዬ ጠንክራ እንድትማር ምከሯት። ትምህርቱ እየከበደ ስለሚሄድ ሀሳቧን ሰብስባ ታጥና። ለአይነ ስጋ እስከሚያገናኘን ደህና ሁኑ። ደግሞ ጸልዩልኝ። ወይኔ ስታሳዝኝ! እዚህ ስንት ቤት ሞልቶ እዛ በክራይ ቤት ተሰቃያለች። ምግቡንስ ማን አብስሎ የሰጣት ይሆን? ደህና አድርገሽ አላነበብሽው ይሆናል እንጂ ብቻዋን አይደለም የተከራየችው፣ ይረዳዳሉ። እሺ በቃ እኔ ልሂድ። እናቴ ታስባለች። ኧረ እኔም ልሂድ። ቆይ ልሸኛችሁ። ተማሪ ሳይመጣ ዝም ብለሽ እኮ ነው የምታጣድፊኝ። ማስቲ ግቢ ውስጥ ራሱ እኮ ማንም ተማሪ የለም። ዝም ብለሽ በእናታችሁን የዛ ቤት መቀመጥ እንዴት እንዳስጠላኝ። በቃ ሰዓት እስኪደርስ እዛች ጋር እንቀመጥ። ወይ እንዴት ምርር እንዳለኝ። አይዞሽ ማስትዬ፣ ይቺ አመት እንደሆነ አልካለች። ትንሽ ነው የሚቀርሽ። ሁሉንም ነገር ትገላገያለሽ። ከዚህ በኋላ አመትስ ቢሆን ታቆየኛለች ብለሽ ነው ወይ? አቃጥላ ካላሰደደች፣ አስመርራ ካልደፋች፣ አረ ጠላትሽ። ምን ነው የእናት አባትሽን ቤት ጥለሽ ወዴት ነው የምትሰደጁ? ምን አለበት እሳቸውን ትተን ሌላ ወሬ ብናወራ፣ ያለ ጥፋታቸው ስማቸውንም ባናነሳቸው። አንቺ ምን ጎደለብሽ እቴ? ጥሩ እናት አሉልሽ። የእንጀራ እናትን ቃጠሎ መች ቀመሽውና ይኸው አስመራ ልደፋይ ነው። ይኸው ዱላ አንስቶብኝ የማያውቀው አባቴ እሷ ከመጣች ወዲህ በሰበብ አስባቡ ይደበድበኛል። አንቺም እኮ ጸባይሽ አላምራል። አመልሽን እኮ ብታስተካክል እሳቸው መጥፎ የሚሆንበት ምንም ምክንያት የላቸው አይደል? እንዲወርቅይ አዎ ደግሞ በአንቺ እድሜ ያሉት እንጀራ ሰበብ ስንቶች ናቸው አልሆነ ቦታ ውስጥ የወደቁት። ከዚህ መማር አለብሽ። እኔም እንጀራ እናትሽን ሳያቸው መጥፎ አይደሉም። አንቺ ግን ተስማምተሽ ብትኖሪ ነው የሚሻልሽ። እናትሽ እንደሆኑ እኮ ተመልሰው አይመጡ ማስቲክ እናትሽም እኮ ብትሆን ለአንቺ በማሰብ ልትቆጣሽና ልደበድብሽ ትችላለች። ዋናው ነገር ግን ከሰው ጋር ስናሆን መቻቻል ነው ያለብን። ይልቅ እሱን ተውትና ስለ መዋጮ ምን አሰባችሁ? ያው ስለ መዋጮ በክረምት የማነበው መጽሐፍ ከመጣልኝ እናቴን ጠይቄ ላዋጣ እችላለሁ። እናቴ ላልሆነ ነገር ግን ብር አሰጠኝ። እኔ ምን አገባኝ ለእናንተው ብዬ ነው። ይህን ያለችሽ እኮ አንቺን ላለማስቀየም ብላ እንጂ በዚህ ሀሳብ አልተስማማችን። እኔም አልተስማማው። ማመንታት አያስፈልግም። ይሁላችሁ ለቤት ውስጥ ወጪ አንዳንድ እቃ ግዙ ስትባሉ ከዛ ላይ እየቀነሳችሁ ማጠራቀም እኮ ትችላላችሁ። እባክሽ ሌብነት ልታስተምሪኝ ብቻ እንዳይሆን ማስቴ፣ ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ቃል መስማት አልፈልግም። እባክሽ ነኝ እናንተ እድለኞች ናችሁ። የጌጣጌጡንና የልብሱን ወጪ አማረል ሊችለን አዲስ አበባ ወስዶ ሊያዝናናን ቃል ገብቶልናል። የመሳፈሪያ ወጪ ግን በእኛ ነው። በዚህ ካልተስማማችሁ የራሳችሁ ጉዳይ። ቆይ ሻም ብሩን ብናገኝ ምን ብለን እንደምንሄደው? የትምህርት ቤት ጉብኝት ነዋ። መጥፊያሽን ይዘሻል አንችል። ተይ ግን ማስቴ ሲነግሮሽ ስሚ። ተይ ተይ፣ በኋላ ነው የሚቆጭሽ። ጀመረሽ እንግዲህ አንቺ ደግሞ። ድሮም እኔ ጥፋተኛ። ብቻዬን እንዳልሄድ ቤተሰብ ስለማይፈቅድልኝ ነው እናንተን የምንለማመጠው። ማስቴ ተግባርሽ ሁሉ እንደ ስምሽ በማስተዋል ይሁን። አንድ ሰሞን እኔንም እንደዚህ አድርጎኝ ነበር። እድሜ ለእናትንሽ ከአንበሳ መንጋጋ ነው ያወጣች። እያረግሽ ነው? ኮቱ እንዳስተካክልለት ነው። አንቺ ካልተጨቃጨቅሽ አይሆንልሽም እንዴ? ልጅ ማስተዋል ጥረት ማን ይወሰደ? እኔ አላየሁም። ማን ይወሰደ ነው የምልሽ? እሷ ትሆናለች። እኔ ተይ እንጂ ተይ። በምን አወቅሽ አንቺ? ወሰኔን ጠንቅቄ አውቃታለሁ። አሁን ገንዘቤን ውለጃት፣ ከአንቺ ራስ አልወርድም፣ ውለጃት ነው ብዬሽ። እንዴት ነችና አንቺ ባለጌ አምጫት። ወስላ ታሊያ እንደበለ ደሴ እኮ ናቸው። ከአዲስ አበባ ቃል ላምጣልሽ ብለውኝ ነው። ማናቸው? በለውና ደሴ ደግሞ ኧረ እኔ አላውቃቸውም። አስደፍረሸኛል። አስደፍረሸኛል። ገንዘቡን እንዴት አደረግሽ? ይዘሽ መጣሽ እንዴ? እባክህ እነ ፋዘር ነቁብኝ። አንተም እኮ ቃል ገብተልኛል። ያው ቃል በገባህልኝ መሰረት ባንተው ገንዘብ ከተሜ ተማሪዎች ጋር ያያትን ልቅም አድርገህ ይዘህልኛል። እናትነሽ እና ወርቅነሽን ማናደድ ፈልጋል። እሺ ገንዘቡ ሲቅር አዲስ አበባ መሄዳችሁን ተዋችሁት? ኧረ እባክህ እነሱም ቢያሉ ይህ ለእህቴ የጻፍኩት ደብዳቤ ነው። በልቻል ተመለስ። አሜን አሳምኛቸውና ሌላ ጊዜ አዲስ አበባ ይዣቸው ግን እሄዳለሁ። ትንሽ ሸኝኝና ትመለሻለሽ። ከንፈርሽን የምትቀቢው ማለት ለሻ ነው። ይሄ እሱ ደግሞ የቅንድብ ነው። የሚቀባባውን ነገር በትንሹ እየተቀባባን ጌጣጌጦቹን ደግሞ የማስተዋለት ከከተማ ላከችልን ብላችሁ ትጠቀሙበታላችሁ። አሁን ያቀባቡላ ሳይል እሺ አሁን ይሄ ምኑ ያምራል? እኔ በፍጥነት ስለቀባዋት ነው። ወይ ብታይ ትበይን። እኔን ስትቀባኝ እንዴት እንደሚያምር ስሜትሽን ላለመረበሽ ነው። እሺ እዚህ አብረን እሽቆም ዝም ስትባይ ጊዜ ትንሽ አላበዛሹ? ማስቴ ግን እየባሰብሽ ነው። ከዚህ በኋላ እቺ ትበይን የምትያትን ጓደኛሽን አግኝተን ማናገር እንፈልጋለን። እሷ ከእናንተ ጋር ሙዱ አይገጥም። ባክሽኛም ከእሷ ጋር መግጠም አንፈልግ። እኔ ምን አገባኝ? ያገናኛችኋለሁ። ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ወደ እሷ ትገለብጣችኋለች። እሱን እናያለን። እንዴ ቀስ በሉ። ምንድን ነው የሚያጣድፋችሁ ነገር? እናት ጥያቄ ልጠይቅሽ ነበር። በላ እንጂ ጠይቃት። አሲዘን አይደል የመጣን ጠይቃት እንጂ መጣን ጠይቃት እንጂ ማለት ነው። ያቻ ግፊት ማለት ይኸውልህ አብረሃቸው የምትውላቸው ጓደኞች ያልሆነ ነገር ወይም ያልተገባ ነገር ሲያደርጉ ያ ነገር ደግሞ እናንተ ጥሩ ይመስላችሁና ወደ እነሱ ነገር መጋራት ወይም መጨመር ማለት ነው። በቃ ይሄ እኮ ነው። ይኸውና አሸንፍ በላጉም እንዴ አይገርምም? የላከችው ደብዳቤ እንዴት አስደንጋጭ መሰለሽ! ምን አለች? በጸና ታምኛለሁ፣ ትምህርቴንም መማር አልቻልኩም፣ ስራም መስራት አልቻልኩም፣ ከተሻለ ከሰሞኑ ልመጣለሁ ብላለች። ወይኔ እናት ምን ሆነ ይሆን? አማርን ባለፈው ስጠይቀው በጣም ከስታለች ብሎ ነበር። አሁን እሷ ታማዚ ከመጣች ማን ይረዳናል? ምንስ ሆነን እናድራለን? አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ያውቃል። በዚህ ሁለት ቀን እንኳን አማረ ቤቱ ቢሄድም አላገኘሁትም። መንገድ ላይ ሲያገኘኝ ጥሎኝ ይሄዳል። ምን ሆኖ ይሆን? ያው ስራ በዝቶበት ይሆናል። ግን ጾታዊ ግንኙነት ጀምራችሁ በመጣሉ። አንቺ ግን እየባሰብሽ ነው የሄደው። ቆይ በዚህ እድሜሽ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የምትገቢው? ለመሆኑ ተመርምራችኋል? ሳንታመም ይሄ እኮ ነው ችግሩ። እኛ የምንልሽን ስሚ የምንልሽ ለዚህ ነበር። ቢያንስ እንኳን ስለመታቀብና ስለመወሰን ሰፊ ትንታኔ ታገኝ ነበር። ከዚህም አልፎ ተርፎ በአጋጣሚ የሚከሰት የግብረ ስጋ እና ያልተፈለገ እርግዝና እንዴት እንደምንከላከል እንወያያለን። ማስትዬ ስሞትልሽ፣ እንዲሁ በእኔ ይሁንብሽ። ትምህርት ቤት ስንሄድና ስንመጣ እኛ እናወያይሻለን። እኔ መጨናነቅ አልፈልግም። ደስ የሚለኝን ነገር ማድረግ ነው የሚያስደስተኝ። ትበይን የምትለው እንዴት ደስ ይላል። ለምን ከእሷ ጋር አትታረናሽ? ትምህርት ቤቱ እኮ የሚያውቃት ትበይን በብልግናዋና ጥሩ ስነ ምግባር ስለሌላት ነው። ይህን ማወቅ አለብሽ። ጭራሽ አንቺ ከእሷ ጋር እንድትለያይ እየፈለግን እኛ እንድታገናኝ ውሽ አንቺ እና ስልሽ ላይ አንዴ አልመጣም። ምን አባሽ ሆነሽ ነው ማለት ነው? ማን ስላዘዘኝ ነው የምመጣው? እኔ ነኛ። ደግሞ ምን አባሽ ሆነሽ ነው ስሜን የምታጠፊ? ምን ስም አለሽና ነው የሚጠፋ ደግሞ? አሁንም ትሰደባለሽ እንዴ? ይሻለኛል ብዬ ስቆይበት ለውጥ አላሳይችልኝ። ጓደኞቼ ወጣ ተክመው ነበር። ታዲያ ዶክተሩ ምን አለሽ? ታይም እስኪ የኔን ነገር መላም እንዴት خمري ስራዬ ቤተሰቤን እረዳለሁ ብዬ ሳስብ እንዲባቸው ነገር ኧረ በስመ አብ በይ። የታመመውን ሊሞት አላሉሽ? ይልቅ ዶክተሩ ምን አለሽ? እቺ በደም ውስጥ እንደተነገረች በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምን ነው ታለም እንዴት ባንች ላይ እንዴት? ስራዬ ጥሩ አልነበረም። እናንተ የምትወጡት እዛ ሄጄ ትምህርቴ እንደማር ብቻ ነው። እኔ ግን ገንዘብ አልበቃ ሲለኝ ሌላ ስራ ጀምሬ ነበረ። እባክሽ እንደውት አንቺ ተጠንቀቂ። አሁን ያለሽ ተስፋ አንቺ ብቻ ነሽ። ካርድ ስለሚሰጥ ሁላችሁም እንድትገኙ። ወይኔ ጉዳችን! ስንቀልድ ኑረን ነገ ነው ካርድ የሚሰጠው። ምን ይሻለናል? እኔ እሱ መች አስጨነቀኝ እና ከዚህ በላይ ምን የሚጨንቅ ነገር አለ? አንድ ነገር ልናገርሽ ነበር ግን ፈራሁ። ምንድን ነው የሚያስፈራሽ? ተናገሪ። ለማንም አትናገሪ። ምንድን ነው? እኔ ለማንም አልናገርም። ተናገሪ። ይኸውልሽ ያቅለሸልሸኛል፣ ትፊ ትፊ ይለኛል። ሽንቴ ይሸና ያቃጥለኛል፣ ብልቴንም ያሳክከኛል። ምን ግን የወር አበባሽ አለ? ኧረ የለም። እስካሁን ለምን አልነገርሽኝም? አርግዘሻል እኮ። ታዲያ ምን ይሻላል? ግን ለአማረ ነግረሽዋል? ስነግረው ሌላ ጊዜ እንነጋገራለን አለ። ከዛ ወዲህ ግን እዛ ማገኘው ቦታ ነው ቢሄድም አላገኘሁትም። በይ እኔ የሚያገባኝ ነገር የለም፣ ከደሙ ንጹህ ነኝ። አንቺ ራስሽ ታስተዋውቀሽ፣ አንቺ ራስሽ በርች ብለሽ ገፋፍተሽ እዚህ ውስጥ ካስገባሽ በኋላ ከደህና ጓደኞች አጣልተሽኝ ነው እንደዚህ የምትይው? በእኔ ልታሳብቢ እንዳይሆን። በእኔ ማቅልሽ ነገር የለም። እነዛ ጓደኞች መፍትሄ ይፈልጉች እኩያ ወዴት ወዴት ነው መሰስ? ነይ እስኪ አምጫት። እሷ ነገር ምንድናት? አሁን ይሄ የትምህርትሽ ነው የማውደልደልሽ ውጤት? አባባ እኔ እኮ አልወደቅኩም። ትበይነች የወደቀችው ያው ነው። ትወደቁት አይተናንስም። አንድ ቀን ብለሽ አንድ ቀን ብለሽ አንገቴን ቀና ሳታደርጊ እንዲሁ እንኖራለን። ሂጅ ግቢ። ምን አባዬም እኮ በውጤት ያልተደሰተ እሬ እኔ ነገር ዘንድሮ የጨነቀው አረ በዚህ ደግሞ አትዘኝ እንኳን አልወደቅሽ እንጂ በሚቀጥለው አመት ደግሞ ያው ታሸሸ ያለሽ እኮ እንዴ ምን ችግር አለ የምማርም አይመስለኝም እንዴ ለምን ምክራችሁን አልሰማ ብዬ አርግሻለሁ ምን ሳሊና ቅድስት አርግሻለሁ ቆይ ተመርምረሻል? ግን ሐኪም ቤት እንኳን አልሄድኩም። አሁኑኑ ሐኪም ቤት ሄደን መመርመር አለብሽ። ኧረ እኔ እፈራለሁ። እንደውም በቃ ተይው። ቲቸር ለምለምን ታውቂያት የለ? እሷ በቃ የሆነ መዳት ታጣ ዘዴኛ ናት እንደው ሴትዮ ሲዋት ራሱ። ስለዚህ እሷ እናማክራትና ከዛ በኋላ መፍትሄ እናገኛለን። እሺ እንዳላችሁኝ ይሆናል። እስከ ዛሬ የሚያጠፋውት ቆጭቶኛል። ይቅር በሉ። ምንም ችግር የለም አስተያየት ምንም መጨነቅ የለብሽም ከዚህ በኋላ እሺ። እሺ ምን ልተባበራችሁ? እንዴት ብለን እንደምንነግርሽ አናውቅም። ይከብዳል። አይዟችሁ አትፍሩ። ይኸውልሽ ቲቸር፣ ግን በጣም ይከብዳል። እንዴት ብዬ ልንገርሽ? ምን መሰልሽ፣ እሷ ጓደኛ ማስቴ አርግዣለሁ እያለች ምን አርግዣለሁ? ለመሆኑ ሐኪም ቤት ሄደሻል? ኧረ አልሄድኩም። እሺ ከማን ያረገዝሽው? አማረ ከሚባለው ነጋዴ ነው። አማረ ደግሞ ብሎ ብሎ አንቺ ጋር መጣ። ቆይ እንዴት ተዋወቃችሁ? ትበይ እናት ያስተዋወቀች ሁለት ጉዶች ተጫውተውብሻል። እንዴት ከነናት ነሽ እንኳን አትማሪ። እናት ነሽ እኔ እንዴት እንዳዳነች ብነግራት አልሰማም አለች። እውነት ነው አልሰማቸው ብዬ ነው። ለመሆኑ አሁን ስንት ወር ሆነሽ? ሁለት። ለማንኛውም አማረን ከሰን ከዚህ ስራው እንዲቆም ማድረግ አለብን። ፍርድ ቤት እንገትረዋለን። ለዚህም ደግሞ አንቺ በዋናነት ከሳሽ ትሆኛለሽ። አንቺና አንቺ ደግሞ ምስክር ትሆናላችሁ። ከዚህ ጉድ አውጡኝ እንጂ ያላችሁኝ እሆናለሁ። ከቃላችሁ አልወጣም። እሺ በይና፣ አሁን ወደ ሐኪም ቤት ከኔ ጋር እንሄዳለን። ያ ባለዘር በሽታ ተገኝቶባታል። እሱም ቢሆን ብዙም ማሳሰቢያ አይሆንም። ቶሎ ስለተደረሰበት ብዙም ሊያሳስበን አይገባም። መድኃኒቱን ተከታትሎ በአግባቡ መውሰድ ነው የሚጠበቅባት። እንዴት ይቻል? የወር አበባ ቆሞ እርግዝና ላይኖር ይችላል ማለት ነው? አዎ፣ አንዳንዴ በተለያዩ ምክንያቶች የወር አበባ ሊቋረጥ ይችላል። ለዚህም ነው በሕክምና መረጋገጥ አለበት የምንለው። የአማረ ስራ ግን እዚህ ላይ መቆም አለበት። ጉዳዩ ለሴቶች ወጣቶችና ሕፃናት ጉዳይ ጽህፈት ቤት አሳውቀን ፍርድ ቤት እናቆማለን። አይደለም? በጣም በጣም ነው